one. Ragazzi, oggi ho un ospite speciale, Daniel. Lui è un mio amico che vive a Roma, che non vuole fare questo <laughs> video, ma io glielo chiedo da uh, mesi perché la sua vita è davvero particolare. Ha vissuto in un sacco di posti, parla tantissime lingue, vive a Roma da un bel po' di anni adesso e quindi secondo me tu sei perfetto per questo canale e ci puoi dare il tuo punto di vista. Iniziamo. Innanzitutto, ci vuoi dire qualcosa di te? Cioè, te in quali paesi hai vissuto? Allora, uh, sono nato a Canada, però ho vissuto, uh, ho vissuto tra, tra Russia e Gran Bretagna uh, prima di trasferirmi qui. Canada, Russia e Gran Bretagna in quali città vivevi? In Toronto, di cui non mi ricordo niente perché poi uh, sono partito a 4 anni a vivere ad Edimburgo successivamente Mosca e Edimburgo ancora. Mosca e Edimburgo è Roma. <laughs> Roma. Quante lingue parli? Direi che due e mezzo. Sto imparando ancora l'italiano, però uh, russo e inglese. Seriamente, russo, inglese, italiano. Dai Daniel, eh, su, è bravo in italiano. Quando hai deciso di trasferirti a Roma? Ho terminato la scuola ad Edimburgo 2019, era l'estate 2019. Effettivamente pensavo cosa fare, uh, non volevo rimanere in Scozia, ma nel frattempo stavo studiando italiano, quindi mi sono ritrovato qui e ho realizzato che effettivamente potrei vivere a Roma. Quando tu dici ho finito la scuola e ho deciso di trasferirmi a Roma, vogliamo dire quanti anni avevi? 17. 17 anni. E tu sei venuto con la famiglia? No. Se, a me mi interessa, mi interessa questa cosa perché ci vuole coraggio. Tu però hai detto che quando ti sei trasferito a Roma è perché già stavi studiando l'italiano. Quindi perché studiavi l'italiano? Era una scelta che è successa quasi a caso, non avevo un piano di studiare italiano tutta la mia vita. Però nel uh, sistema scolastico in Scozia uno sceglie le loro materie uh, sotto alcuni vincoli non, non si può scegliere a caso e c'era effettivamente una scelta che dovevo fare tra mm, una lista di materie che non mi interessavano, non mi ricordo economia, finanze eccetera eccetera e l'italiano quindi... Quindi in Scozia ragazzi c'è la possibilità di studiare l'italiano al liceo? Sì Ah no, non lo sapevo, io non me l'aspettavo. Pensavo che si studiasse lo spagnolo, il tedesco, il francese. Ah, si può fare anche il spagnolo, il tedesco e il francese, però non mi ricordo, anche cinese, russo magari anche. Tu stavi studiando l'italiano, poi immagino tu sia venuto in Italia anche in avanscoperta, no? Oppure hai deciso così di trasferirti in Italia senza esserci mai stato? Uh, ho trascorso qualche vacanza in Italia prima, ho avuto anche l'opportunità di parlare italiano in Italia, quindi conoscevo l'ambiente ad un livello minimo necessario per poter stabilirmi qui. Io so che per esempio adesso la tua famiglia è in Francia, ma tu non hai scelto di seguirli, tu hai scelto di venire qui. Quindi passiamo alla parte un po' più juicy del video Quella che interessa a tutti noi italiani che ci piace un pochetto riflettere sul nostro paese Quali sono delle cose che ti piacciono? Iniziamo dalle cose positive Quali sono le cose che ti piacciono dell'Italia? Che ti hanno convinto a trasferirti in Italia ormai a Roma anni fa e che ti convincono tuttora a rimanere? Una cosa che ho notato Quanto è, diciamo, un paese un po' più vero magari a specie a Roma, si vede che, passando dall'Edimburgo, si vede che Roma è in un certo senso senza facciata. Cioè è un, è un, è un posto che raccoglie tutta questa architettura, uh, arte, eh, diciamo di importanza mondiali ed è posizionata in quell'ambiente incasinato, con, eh, caotico e questa, uh, questo confronto è, eh, mi ha colpito. Mi aveva già espresso questo concetto qualche mese fa e l'ho trovato estremamente pittoresco, come comunque lui dice è un caotico però è bello, funziona, è, è pittoresca come immagine, mi piace. Trasferendomi dalla Scozia, quello che mi ha colpito quasi subito, come l'Italia era un ambiente, sia dal punto di vista di distanza, sostanza ma anche, ma anche culturalmente molto simile in un certo senso ma anche allo stesso tempo abbastanza diverso da quello scozzese e tutto, ci sono tutti questi colori, le case <laughs> sono di colori diversi ci sono i pappagalli fuori dalla finestra <laughs> e mi ha sorpreso tantissimo questa cosa quanto mi sono abituato così velocemente a vivere in questo ambiente esotico. Lo sai che i pappagalli si sono tipo riprodotti negli ultimi anni a Roma soprattutto? Non c'erano così tanti pappagalli quando ero piccola. Eh sì, ma hanno detto, hanno detto, questo quando mi sono trasferito. Tu hai viaggiato un pochino in Italia? Un po' sì, soprattutto quando andavo in vacanza, prima, prima ancora che mi sono trasferito. Dove sei stato finora? Praticamente un po' di tutto, Bologna, Milano, Reggio Calabria, un po' di Sicilia. Genova, so che sei stato a Genova. Anche Genova, sì, però per un giorno, eh italiane. Quali sono le tue da città italiane preferite? Va bene, Roma perché alla fine è cioè, Roma. Non... Civili. In un senso completamente diverso Milano. Milano mi sembra molto più avvicinato a quell'Europa centrale, però è una, è una, città bella, tu ti senti nel centro del mondo quando sei a Milano. Senti l'energia de sì. del business, anch'io lo sento quando sono a Milano ed è una sensazione che ultimamente mi piace molto, devo dire. Tu non ci pensi mai di trasferirti potenzialmente a Milano? Ho pensato diverse volte in realtà di trasferirmi in tanta elettricità italiana però sono <laughs> arrivato alla conclusione che il mio sogno è vivere in campagna prima o poi forse in Toscana? in una campagna toscana? magari non sei stato in Toscana? Ah, sì anche um, a Firenze sono stato invece adesso ti faccio una domanda un po' cattivella c'è un qualcosa nonostante ti piaccia tanto l'Italia questa cosa non ti piace? La cosa ovvia è l'organizzazione, la burocrazia, non c'è tanto da dire eh, quello che è. Però ho notato che Italia è interessante nel senso che, molto diversamente dalla Gran Bretagna, sembra che il concetto, diciamo, della società, dell'organizzazione, alle sue basi è fatto molto bene. Tipo la struttura politica, proprio come la Costituzione, come... ed anche l'organizzazione in generale in Italia è così. L'idea chiave eh, alle base è, è, pensata e poi alla fine man mano che si guardano alle cose un po' più particolari ai singoli problemi e come vengono affrontati diciamo quella qualità decade un po' si arriva a quel casino generale che dietro di sé nascoste un, <laughs> un sistema cioè abbastanza, abbastanza rigida ma ti posso fare qualche domanda a bruciapelo? ok qual è il tuo piatto italiano preferito? non so se è un piatto brutto da nominare però mi piace un sacco quella pasta con l'astice qual è la tua parola italiana preferita? parola? parola. Una parola che diciamo che mi piace e infastidisce allo stesso tempo è abbastanza, perché è talmente lungo per il suo scopo. <laughs> mi fa ridere ogni volta quando qualcuno lo dice. È vero, è lunga per, per dire tipo che ne so, yeah, pretty... Qual è il tuo liquore, quindi calcolando tutto tra vini, birre, liquori, amari, cose, eh? italiano preferito? In verità tutti questi anni in Italia mi hanno creato un po' una dipendenza <laughs> dell'amaro L'amaro? Sì. È vero, mi fa ridere che l'amaro. E il vino non tanto, ma l'amaro sì. Sì una domanda un po' più difficile, nel senso cosa pensi degli italiani? Cioè gli italiani come persone, li vedi anche eh, nella tua esperienza in Francia o eh, a Edimburgo o in Canada? Secondo te gli, gli, italiani sono amichevoli? Diciamo in verità sono un po' come, come anche l'Italia stessa, sono così senza facciata, sono molto cioè, reale. E anche sono, sì, sono amichevoli, infatti sono bravi a, ad introdurre se, stesso, se stessi. Mi è scioccato quanto è facile fare amicizie in Italia quando <laughs> loro sono quelli ad introdursi e non io e dicono le cose così com'erano che è una cosa che mi ha, mi ha colpito dopo avermi trasferito dalla Scozia che le persone sono oneste da subito. Mm, questa è una cosa che io uh, notavo spesso, nel senso non è sempre così, però l'italiano di solito lo capisci se sta passando una bella giornata o una brutta giornata, non cerca di mascherare troppo, poi io lo sai ho vissuto in Giappone, quindi il Giappone è un po' l'opposto dove le emozioni davvero si nascondono tanto, quindi quando sono tornata in Italia io l'ho vista lampante questa cosa, se l'italiano gira lo vedi super giù, certo dipende sempre dal contesto però molte persone che guardano il mio canale non sono italiane ma pensano di potenzialmente venire a vivere in Italia c'è un consiglio che, voglio, che, vorresti dargli? Va bene, un mio errore che ho fatto e in un certo senso sto facendo finora non mi metto abbastanza nella letteratura italiana e guardare il tv italiano e magari vedere i contenuti italiani perché ho, ho realizzato che a quel passaggio da una buona conoscenza e abilità di esprimersi in italiano ad una conoscenza di italiano vera e propria e l'abilità di parlare come se fossi un italiano è un passaggio difficilissimo e io finora non l'ho affrontato. Se qualcuno vuole trasferirsi in Italia suggerirei di lavorare quanto prima su, su, su raccogliere le frasi e capire come magari gli italiani parlano perché uh, è facile imparare italiano come l'ho imparato io, esprimere concetti senza particolari difficoltà ma parlarlo in modo che sembri italiano è una sfida gigante. Anche perché ci sono i dialetti e ci sono gli accenti, quindi è difficile farlo quando tu sei fuori dall'Italia. Io penso che poi venga naturale che quando tu decidi di trasferirti a Torino o a Firenze o a Cagliari, poi eh, tu il tuo italiano si modelli anche con il dialetto del, del posto. Ma già prima di quello, il modo in cui gli italiani strutturano le frasi, ah, il modo in cui si esprimono in generale, ah, al di là di qual è il dialetto, è molto diverso dall'inglese. Bisognerebbe ascoltare soprattutto, perché parlare in modo naturale è podcast. difficilissimo. Magari tanti podcast. Sì, tanti, tanti podcast, tanti libri. Daniel, grazie mille di aver fatto questa intervista con me. Prego. <laughs> Ciao. Ciao ragazzi, alla prossima. Iscrivetevi. Ciao.